Merhaba, Deity Squad kanalımıza tekrar hoş, geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Turkish people remember Atatürk çevir. Türkler Atatürk'ü hatırladılar. Hatırladılar, tamam. So yeah, evet, hadi. Ya yeah, videoya geçmeden önce abone ol, videoyu paylaş, video. Hadi. Odolan statues dominate the streets and neighborhoods. His şey, şey. statues dominate Şey yok mu? Alt Yok kardeşim. Ama The streets and neighborhoods of Turkey, 80 years since the... Yok. Ah, his photos statues dominate the streets and neighborhoods of Turkey. 80 years since the death of Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic of Turkey, his legacy lives on. Oh, oh. But why is Atatürk still an icon? And what do young Turks think of him? Hmm. today we uh, are able to work, we are able to speak whatever we want. It's because of him. So Hmm. that's why we uh, love him so much. Wait, biz derken yani kızlar hakkında mı bahsediyor işte herkes? Nasıl? Yani yani she's talking about girls being able to speak. Evet, evet kadınlar, Kızlar, kadınlar. Evet. Tamam. And we thank for all these things during these years. millet olabilme eee, düşüncesini biz yakaladıysak bunu Atatürk sayesinde başardık oh. diye düşünüyorum. Atatürk benim için ilerlemenin, layıklığın, e, Türkiye'nin sembolü. Oh. Tabii ki Cumhuriyet'in kurulması çok çok çok mühim olan bir şeydi. Kötü olan tarafları yazımızı, alfabemizin değişmesiydi. Oh. Almost eight years ago, he has really good vision uh, all over the world and he just changed one country to another and hmm. which respects more to the human beings. Hmm. Aslında bu ülke için e, bütün fedakarlıkları her, her düzeyde ve her şekilde e, kendisi ve bütün ülkenin geleceği için yaptı. Hmm. bugünlere getirmiş. Bence 20 ve 21. yüzyılda adına e, yazdırmış önemli bir lider. Bu ülkeyi en zor zamanında, en kötü zamanında ve imkanların hiç olmadığı bir dönemde çok iyi bir yere taşıyıp şu an bile onun yaptıklarının yararını görebiliyorum. Evet. O bizim kurucumuz ve o bizim e, kurtarıcımız. Oh, wow. O kurtardı ve o yüzden o unutulmaz yani. Onu unutulmaz diye bir şey zaten yok. I think he is one of the greatest leaders e, of on the world. Bence. Like Che Guevara or Abraham Lincoln. He was very brave person uh, for our country and he symbols uh, freedom for us. Hmm. Bence Atatürk'ün yüzünden buraya geldim. Yani böyle bir... Herkes öyle sorunca yani ben de onu onu da söylüyorum. Çünkü Atatürk'ün yani, buraya geldim yani. Çünkü hmm. burası böyle bir yer olduğu için buraya gelebildim. Evet. Evet evet. evet. Yani. Aynen. Herkes öyle diyorum. Ama saygı yani. Saygı, saygı. Yep. Turkish people remembers Atatürk. Böyle böyle bir tepki verdik. Ee, beğen... Değilseniz. Değilseniz. Allah aşkına like at, abone ol, paylaş. Ee, bir dahaki sefere görüşene kadar. Barış!